Merhaba GTA 5 severler. Yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifli video olur. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı likelamayı unutmayın. Şimdiden keyifli şeyler diliyorum ve hemen oyunuma geçiyorum. Ee, en son hatırlarsanız ki Michael'la bir bomba operasyonu yapmıştık. Bu arada arkada arka planda müzik çalıyor. Telif hakkı yemeyeceğine dair bir e, bilgi aldım. Umarım telif yemez. Bu arada arada bir geçiş yapıyorum. Sıkıntı var mı diye. Evet şu an sıkıntı yok. Oynamaya dönüyorum. <clears throat> müzikli daha güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden e, müzik yükledim. E, arka planda çalan müzikler, bilgisayarımda mevcut müzikler. Bunu nasıl yapacağımı soranlar olursa e, videonun altında açıklama yapabilirim. Eğer ki sorarsanız cevaplamaktan kaçınmam. Buna emin olabilirsiniz. Zaten yapımı çok kolay. Ee, MP3 formatında veya birkaç formatı daha var. Oh, ee, o formattaki müzikleri kapıyı kapatır mısın Michael? Polis mi çağırayım? Diye. Yeah. Ee, o formattaki müzikleri e, belgelerim Rockstar Games ve GTA 5'in içinde User Music adlı klasörün içine atıyorsunuz ve oyun içerisinde e, ee, self radyo var. Onu açtıktan sonra ayrıca ayarlardan da e, onu da göstereyim hazır yeri gelmişken. Self radyo modu. Random. Random veya e, şey olarak ayarlayabiliyorsunuz radyo istasyonu. Self radyo. Self radyo. Açık. Bunu açık yaptım Müzikleri çubutlara Tamam. Samtara vesaire vesaire vesaire. Oyun altına alınca sesleri kapat. Hayır kapatma. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra zaten e, Q'ya basıp ser ser e, serf radyo sizin yüklemiş olduğunuz müzikleri çalıyor. Bu kadar. Yay! 60 FPS akıyoruz bu arada. Kamerayı değiştirdim. <laughs> Yanlışlıkla V'ye bastım ve ah, kamerayı değiştirdim. İyi, araba güzelmiş ha. Ne yapalım? Ne yapalım müdür? Oo! Yanlış. Haritaya başladım yanlışlıkla. Leicester'a gidelim. Leicester bana görev verecek. Bu arada burada bir garajımız açılmış. Ona da bir ara gideriz, satın alırız. Para gani. Alright, alright, alright. Okay. Yes. Abi müzikle daha çok gaza geliyor. Ayt, Geliyorum. Ama araba çok iyi ya. Franklin Benjamin. Ee, yaklaşık yarım saat bir video olacak. Toslamasaydım iyi olacaktı. Ee, bazı videolarımda arkadaşlar çok e, akıcı olamıyorum. Bu akıcılığımın olamamamın sebebi e, videolar akşam geliyor. Gece yarısı geliyor ve odamda başkası olduğu için onu rahatsız etmem için pek fazla ses çıkarmıyorum. O yüzden e, akıcı olamıyorum. Videolarımı bu yüzden like diyorsanız lütfen bunu yapmayın çünkü biliyorsunuz başkaları rahatsız etmek hiç hoş değil. Ya yani diğer videolarımda, yani şu anki videoda çok rahat şekilde video çekiyorum ve yes. Yani. O yüzden dediğim gibi videolarımı bu yüzden e, unlike dislike yapıyorsanız yapmayın. Cidden hoş değil. Değil arkadaş çünkü emek yani. Ve ben başkalarını rahatsız edecek e, şekilde iş yapmak istemiyorum. Oo. Bir saniye orada bir olay var. Polis iş başında. Los Santos. Polis. Arada bir yerde. Ah! Kadını öldürdü. Gel lan buraya. Ben de seni öldüreceğim. Lanet olası zenci pislik herif. Nereye kaçtı? Şan e, al. Yes. Oğlum ben polisim lan. Yani eskiden polistim. Yaptığın harbi büyük bir suç düşük fiyattan al, yüksek fiyata saat. Mesajımız var. Hemen mesajıma bakıyorum. Ee, mesaj yok ki. Pardon ya. <clears throat> Oo, borsaya da girebiliyoruz. Tam benli, tam bankacı bir adama yakışır bir şey. Yalnız hepsi fiyattan al yüksek fiyata sat. 7.117 dolarım var. Portfo e, portfolio empati. Piyasa sayf. Tamam. Alırız. Ee, bir saniye. Arkadaşlar bir saniyenizi alacağım. Hemen bir Başlamış. Fiyatına, Fiyata sat. Okay. cool beams, beam machine. Şu an 17 e, dolarım var. Okay. Taco bomb. Sıralayabiliyor muyum? Ee, en düşüğü post up ve değişim %12 eksi Şu anda düşük. Değişimi şu fena sayılmaz. Ama bunu da alamam ki ya. Nasıl alacağım? Al ya. 516 dolarlık 22 tane desener aldım. Oha! 6000 dolarım varmış lan benim. Kaç tane almış oldum ben? Bilmiyorum inşallah <laughs> zarar etmem. Çık çık tamam. Okey. Adamı öldürdük. Güzel. Arabayı da orada bir yerde bıraktık. O da güzel. Olsun. Oo, o duvara ben nasıl çıkacağım? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. <laughs> Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Um, O adam şey değil mi ya? O Life in Weather'daki tasarımcı. Tabii. Ha, adamın kafasını uçurduktan sonra adam işsiz kaldı haliyle. Alright alright. Leicester'a gidiyoruz ve Leicester'dan yeni bir iş almak için Yapma bunu. Ani duruşlar sergileme dostum. Ah. pardon acelem var. Tabakhane yemek yetiştireceğim. Ya da diğer adıyla poop. İngilizcesini söyledim. Oh. Sorry. I am sorry. Welcome to hell. In the forest. In the forest. Araba kullanmayı nereden öğrendin dostum? Kasaptan aldım ehliyetimi dostum şöyle önce ağızlarıyla konuşmam. Tamam. Bir daha olmaz. Bir daha olmaz. Arabamı şöyle garaja park edeyim. En yakın zamanda Oh my god. Boş musun güzelim? Değilsin tamam. Zaten boş olsan da arabamı almazdım. Bu aile arabası tamam mı? Kişi olabilir ama yani aile arabası o. O silahı indir. O silah, o el indir. Klasik Türk lafı. O el indir, o... Sen indir. Ya ben buranın girişini bir türlü bulamıyorum ha buradan da. Ah. Takım elbise mi almam gerekiyor? Çok güzel. Bunu bana en baştan niye söyleyen olmadı? Ee, takım elbise mağazasına gidiyorum. Okey. Açtın mı? Yes. Sessiz bir gece, yorgun adımlarım. Ha? mola menüsündeki otomatik kayıt e, vesaire vesaire. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bundan. Bana ne? Bana ne? Bundan. Bir ara e, GTA e, GTA Vice dedi sanırım. Evet GTA Vice olması lazım. Şey diyordum. Need for Speed'teki arabalar GTA'da olsa binalarda GTA'nın binaları olsa çok güzel olmaz mı diyordum. Buna artık gerek kalmadı. GTA 5 o kadar mükemmel oldu ki. <sighs> inanılmaz derecede grafikleri mükemmel. Ayrıca Witcher'ın oh, grafiklerine de değinmeden edemeyeceğim. Son teknoloji gördünüz mü? Saç kılları. Bayağı etkileyici. O halde Witcher oynamaya ne dersiniz demeyeceğim çünkü çok pahalı. O kadar GTA 5'e verdim. Bir de Witcher'a o kadar parayı veremem. Şu an için veremem. Belki ilerleyen zamanlarda maybe. Bu like. Madam e, bana bir kıyafet lazım şöyle çapçaplı bir takım elbise. En pahalısından alacağım. Ben zengin. Aman bana arkadaş ya renge geldim. En pahalı kıyafetleriniz bunlar mı? Peki başka seçenekleriniz mevcut mu? Spor giyim. Yok daha neler. Takım lazım bana. Mağaza içerisinde neden koşamıyorum? Oo. Yes. Siyah takım aldım. Çünkü ben siyah çok seviyorum. Mağazalar içinde koşmayı aktifleştirmek için bizi arayın. Run on, run on, run. Alright, alright. Şimdi Leicester gidiyoruz. Leicester, Leicester, Leicester. Yani Tamam onu buradan bulamıyoruz. Götür beni Leicester'ın gittiği yere. Arkadaşlar biraz ses açmak istiyorum da. Az çıkıyor çünkü sesim. Umarım telif yemiyordur. Telif yerse çok üzülürüm. Oo Çin'den geçiyor. Lan niye bu- bunu baştan söylüyorum? Ben duvar sanıyordum onu. Çin'den geçmiyor sanıyordum. Hey, nice to meet you. Yes. Bonus bölümü açmak için bizi arayın. Yaşasın tamponumuştu. I'm sorry. Goodness. Goodness. Yay. Ee, söyleyecek bir şey bulamadım ya. Bu arada Twitch yayınlarına yakında başlayacağım. Ee, en düşük oyundan başlayacağım. Partnerlik geldikten sonra ee, şu an için partnerliğim yok çünkü abonem yok, takipçim yok, ee, vesairem yok, hiçbir şeyim yok. Twitch'te büyüme cidden zor. YouTube kadar kolay değil. Ve düzenli olarak bir yayın hayatınız olması gerekiyor ki benim bu e, işten dolayı pek mümkün değil. Şu an için cuma, cumartesi, pazar olarak düşünüyorum yayın yapmayı. Sadece 3 gün yayın yapacağım. Vesaire. Evet. Oyunumuza geri dönüyorum. Hmm. Salchasa, mm, Union Depository. They say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look. Back. I just owe some Mexican put a couple million bucks I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. <laughs> so what do you think? Oh, um, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, <clears throat> store's usually easier. But I gotta make a big take. Uh, well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, uh, ironically, he found Jesus. Uh, all those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. Bu görev bayağı uzun arkadaşlar. Ee, sanırım bu görevi bitirdikten sonra videoya son vereceğim. Yarım saati bulacak çünkü ortalama. Well, all right, all right. Got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Nope, problem değil. Sadece kamera değişti. Ya ben bunu her seferinde yapmaz zorunda mıyım? FIB buddies. They uh, know you're back in business. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they, uh, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Ya hem yola bakıp hem alt yazıyor. Okuyamıyorum. Ona kız demiş ki ne kadar İngilizce az bilen çocuk. Gayet. Uh, They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Cephe girdik. Aracımızı park ediyoruz. Alright. Tamam. Pardon. Derece olmadı. <laughs> tamam tamam tamam sakin ol dostum. Ama güzel hatun. Değil mi? Yani şu daha hoş. E, ne bak. Tamam tamam tamam tamam gidiyorum. Kaç tane şey fotoğrafı almışsak. Kime zararımıza? Tamam. Sorun değil. İçeri gireceğim. Ciddi bir... Uh, solda kayıyor. Tamam. little something for the woman in my life. Well, one of them. <laughs> Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. <laughs> <laughs> I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... 10 grand? Our rings start at 8, our pendants start at 12. Alright. So these things built last, or am I just paying for the evangelical logo here? no, no, no, no we use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Have a wonderful day. Geri gireceğim ama soyguncu olarak. <laughs> Tamam bakarız çatıya. Drive Okay. Ay pardon. incident? I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. I kept tabs on him for a while. Needed to, uh, know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? I'm on the roof. All right, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the store. shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Mom. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Tamam. Oh. Geliyorsun ama düşmeden. Boş aşağı. Yasız olur musunuz? Soymam gereken bir kuyumcu var. Aa, ekip falan tamamlayacağız vesaire vesaire derken bu videoda yaklaşık 40 dakikayı bulacak sanırım. Of kafamı vurdum. Lanet olsun başım. Ne diyor ya o? Bu işler o kadar kolay olmuyor. Evet indim. Hızlı hızlı hızlı hızlı. Ha. Koş koş koş koş koş. Hop. Ah. tamam Michael. Michael gitti. Pekala. Lan arabayı ben nereye bıraktım? Kaç tane çıkış var? Okey. Take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called him and told him to start setting up the information. Come on. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes to rub his nose in it. But good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window someone talented hacks it. Anything else? Well, the uh, more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register, so I'd start there. Mm, glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. <laughs> I might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Kendini <laughs> alacağım. Bilirsin telif yemek istemem. Telif yersem de şarkıları kaldıracağım. Önemi. Arabayı park etseydik. Yes. All right. Nice to see the methods haven't changed. Well, gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls. Bir taneni alacağım arkadaşlar. Şu an sıkıntı yok değil mi? Yes. Mükemmel. Kamerayı biraz aşağı aldım. Devam edebilirim. well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. Peki böyle yapman daha mı doğru? Fotoğraf çekmişsin, harita var, plan var. famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, no, no, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's uh, <laughs> real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? idzie. Ah, you've grown wise and cautious in your old age, okay? Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Guns, now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Tamam. Ah, Norm. Came across as uh, a, a bit of an idiot, but could be useful. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Tabii ki. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Yok. Ben bu Adam istiyorum. Kaçırma becerisi mükemmel. Bana ne lan? Paris. <laughs> Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If this is how you want to do it, I'll get moving. Great. I'll do some research on a pest control van and the knockout gas. Okay. And I'll be in touch. Uh, yes. Huh? Good. Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Şu an için herhalde görev bitti. Ne yapacağız? Görev bitti herhalde. Ben seni arayacağım dediğine göre görev şu an için bitti. Michael'ın evine gidelim. Ve oyunu kaydedelim. Hey, what's up? Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so uh, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something. Bir kapatamıyorum. not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Consequences. Hazır yapman gerekiyor da ben şu an için hazırlık yapmayacağım. Ee, videoyu bitirmek için evime gidiyorum. oyunu kaydedip bir sonraki haftada görüşmek için kendime hazırlık yapacağım. Evet bu da bir neme hazırlık. Oo siyahsın göremedim. Partiye binsem beni direkt eve götürseydi fena olmaz aslında. fazla uzatmamak için e, elimden geleni yapıyorum. I'm sorry. <clears throat> Çünkü uzadıkça kulaklarım ağrıyor, başım ağrıyor. Zaten sıcak. Performans düşüklüğü yaşayabiliyoruz. O yüzden yarım saat videoyu iyidir. İyidir, iyidir. girersem bir şeyler olacak kesin. Ben direkt eve gidip kaydetmek istiyorum. O, o noktaya girmem. Tamam. Gireceğim. Otuz beş dakikada fena sayılmaz ha. 1 Temmuz. Yes. Evet. Oyunumuzu da kaydettiğimize göre sıkıntı yok. Takım elbiseydi oydu. Hayvan. Evet. Evet arkadaşlar bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif almadıysanız da lütfen dislike atmayın. Like atın, yorum atın, ne bileyim kanalıma abone olun. Yani alternatifleriniz çok. Neyse fazla uzatmayacağım. Ölmezsek kalırsak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.